радиоактивдүү нурлардын өтүү касиеттерин көрөлү альфа бөлүкчөлөрдүн агымы көрүнүп турат жолго фотопластинка коёлу. алардын ортосуна жука кагаздын барагын коёбуз. фотопластинкага бөлүкчөлөр өткөн жок жука барак альфа бөлүкчөлөрдү кармады эми бета нурун жиберели жука барактан бета бөлүкчөлөр өттү кагаз бөлүкчөлөрдү кармаган жок эми орнотууга калыңдыгы эки миллиметр алюминий пластинкасын кошолу бул пластина толук бета нурларын кармады эми гамма нурларын карайбыз бул бөлүкчөлөр бардык пластинкадан өттү калыңдыгы он беш миллиметр коргошун пластинасын дагы жайгаштыралы агым азайды демек гамма нурлардын өтүмдүүлүгү өтө чоң альфа нурлар абанын бир нече сантиметринде жутулат бета нурлар абада бир метр аралыкта толук жутулду